video di oggi. Lidia, Michael e Vittoria vi accompagneranno allo storico canale. Considerato un puro capolavoro dell'ingegneria civile belga, il canale del centro storico e i suoi quattro ascensori idraulici sono uno degli esempi più notevoli di un paesaggio industriale del secolo scorso. Spero che ti piaccia il viaggio. No vídeo de hoje, Lívia, Michael e Vitória irão levá-lo ao canal histórico. Considerado uma obra-prima da engenharia civil belga, o canal do Centro Histórico e seus quatro elevadores hidráulicos são um dos mais notáveis exemplos de paisagem industrial do século passado. Espero que você aproveite o passeio. Tundubi, tundubi. Ich habe das Kamera No, no, questa è finissima. Guarda che camera è iniziata. Guarda, perché ho visto. Papà, sì. Papà, che non ho. Très vite Papa, ça Arrête Qui on va tomber là-dedans L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté L'autre côté, l'autre L'autre côté Oui, oui, oui, comme ça Vou pro tempo vindo, cadê? Ali, Bibi, leva pro tempo, Bibi. Não cantei, Bibi, não cantei, Bibi, se cantei. Olha, Dudu. Que coisa. always his passion about those things. Yeah, I know. C'est vraiment beau. Peut-être qu'on va arrêter ici le moteur Non, on va encore plus loin. Oi. Oi. Dá uma je vais Deixa eu je peux voir qui c'est? c'est Bobby